السلامة ومرحبا بكم اليوم باش نوريكم كيفاش باش نبدلو قصعة البناء باش نردوها قصعة فيكس تجبد 4 سنتيمترات نبداو مع بعض Thank you. من بعد أن قمت قد أنهيت بقطع التصوير بسبب الأمطار عدت من جديد سأبدأ مباشرة في شرح كيفية ضبط الأقمار لدينا هنا أربع أقمار قمر نيسات سيكون أقصى اليسار سأستعمل هذا القمر القمر تور بير ثم أسلم نقوم بجمع جميع الأسلاك هنا تم تماس الألوان الموجودة الأزرق للنيساد الأسود للتور والبيرد الأحمر الأصفر يتمثل في الأسطر نزع الغلاف حتى تظهر الصورة بشكل أفضل سأقوم بضبط سويتش نلسات واحد أستر أربعة وتبيع ثلاثة وقمر تور اثنين اذا ماشي جاز سأدخل لوضع سبيكتروم أبدأ بالقمر البيرد بما أنه الأقرب لأقطار المنتصف البرد وهنا مستوى الدرجة تقريبا خمسون اذا انا مباشرة استعمل هذا القمر دي مباشرة من خلاله سأقوم بضبط بقية الأقمار أقوم بعد ما بضبط هوت بيرد نغطي بأقصى إشارة إذا إشارة إن كانت تظهر أم لا تقريبا على القمر تيليكوم